Hòstia, descarrilament al mig del pont. Puta mare. Ets blöd. Puta mare. Ara sí que l'hem cagat. Descarrilat a, a dalt del pont. भैया अंदर चल 작가님! 남자한테 다 기어! ไม่พ้นบ้างของเป็นคนเดินแต่ละคน